Zaidi ya watu 130 wameripotiwa kupoteza maisha kufuatia mafuriko na maporomoko ya ardhi nchini Rwanda. Hali hiyo imetokea katika majimbo yaliyopo kaskazini na magharibi, ikielezwa mvua kubwa ilinyesha usiku, wakati watu wengi wakiwa wamelala na kuwa chanzo cha kusababisha vifo vingi. Viongozi wa serikali za mtaa wamesema nyumba nyingi zimeharibika na nyingine zimeanguka, wakati barabara kuu katika eneo hilo hazitumiki kwa sababu ya maporomoko ya ardhi yaliyotokea. Aidha, kituo cha utangazaji cha taifa cha Rwanda RBA kimeeleza idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na mvua kuendelea kunyesha.